Let's go. Right, right, here we go now. the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. ¿Qué te pasa? Here we go now. Batman's the one of Make it, make it, make it. 拿来吧你！Come on, come on, one, two, three, you. 啊啊，OK OK。